ulla Hey, det var en sommerdag og luften den var varm Du stod bag disken, ja, og Ulla var dit navn Du ramte midt i som en eksplosion jeg er sikker på, du skal være min kone Kilder i min København og stang Jeg kunne, jeg kunne twist dig dagen lang Jeg lover, du er min yndlings Eskimo I min seng kunne vi lege kung fu, yeah Du får champagne til at bruges Vi kunne nok have ind i mit legehus Lad mig være din Oreo Du kan være min filur Åh, oh, min står i køen, venter på, det bliver min tur Selvom jeg er proppet og på kur du fanger mig, dit hårde det flagrer vildt Jeg har fundet en, der skal være min kvinde Kilder i min københavnerstang Jeg kunne, jeg kunne twiste dig dagen lang Jeg lover, du er min yndlings Eskimo I min seng kunne vi lege kung fu, yeah Du får champagne til at bruges Vi kunne nok i mit legehus Lad mig være din Oreo Du kan være min filur Åh, min Ulla, vil du min Ula, ula, ula, ula Ula, ula, ula, ula Ula, ula, ula, ula Ula, ula, ula, ula Ula, ula, ula, ula Ula, ula, ula, ula Ula, min ula, la, ula Min ula, la Den mor, som du ruller på Får min gammeldags vaffelis op at stå Når du står der og ripper dit flødeskum Kamer storm.